Cavidad abdominal. Extracción de las vísceras abdominales. Para ello haremos un corte por la línea blanca, profundizando hasta el peritoneo desde la apófisis sifoides del esternón hasta el borde anterior del pubis. y sendos cortes siguiendo los cartílagos de prolongación de las últimas costillas hasta la columna vertebral, viendo la posición y relación de los órganos abdominales, así como el peritoneo y la superficie diafragmática. De esta manera se exponen los órganos de la cavidad abdominal. El bazo se desinserta de los ligamentos por disección roma. Se busca el recto en la entrada de la pelvis, se desinserta del mesenterio para hacer dos ligaduras. hacemos la segunda ligadura A continuación, se localiza el ileón a la entrada del ciego y se procede de igual manera. Cortamos entre ambas ligaduras Y ahora buscamos el estómago y el esófago detrás del diafragma y del hígado. Y ligamos el esófago por delante del cardias con doble ligadura. Cortamos. Y después de la extracción del estómago e intestino delgado, se procede a la separación del ciego y del intestino grueso, del mesenterio de unión al techo de la cavidad abdominal. El hígado es la última víscera que se extrae de la cavidad abdominal. Para ello se seccionan los ligamentos que lo unen al diafragma. Los nódulos linfáticos regionales quedan adheridos a la zona del ilio portal. Los riñones y ovarios se extraen cuando se abra la cavidad pelviana.